empezar de nuevo Es hora que comience nuevamente el juego Es hora de volver a gritar, de reír, de sufrir y volver a soñar Comienza la guerra, arde las trincheras Es momento de ondear nuestras banderas Listo ya los jerseys, gorras y demás La batalla está a punto de comenzar Y que sube el nivel, ya llegó el momento Es hora de saber de qué estamos hechos Vamos a empezar otra vez de cero con cero miedo. Vamos a aceptar otra vez el reto, vamos a aceptarlo con cero miedo. Tenemos a Kiro, a y a no hay perímetro que pueda detenernos. Tenemos a vos, a Kilo y Ford, una línea defensiva que causará terror. No esté devorando yardas junto a Cervo, Jimmy Garapolo. Junto a Bill Green son un par de bestias Barrett, Ufanga y Jimmy Ward Intenten pasar y el precio van a pagar Juice Check derribando defensivos Junto a una línea que es un muro de ladrillos Williams, tommy, Sonny, Mac, Roskill, McClinchy y muy pronto Aaron Bass Este es nuestro equipo En nuestro se llama Kyle y se apellida Shanahan Que traigan a los Bucks, que traigan a los Rams Que traigan a los Saints y a los Cardinals Que traigan a los Packers y que traigan a los Seahawks Que traigan al que quieran, los Niners estamos listos